今日は悲しい時の言葉や表現を教えたいと思います。Je suis triste. Je suis triste. 明らかに悲しいなよを言ってますね。でも、フランス語の会話であんまりこんなに直接に悲しいだよって伝わないです。だから次の言葉を聞いてください。Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je suis triste aujourd'hui. Aïe, gars, tu t'as qu'auo. Boku ni donna ni eki ga Ça me fait de la peine. Je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur この表現は誰かに大丈夫を聞かれたら今話したくない今気分が悪くて話したくないっていう感じを伝えたかったら Je suis pas d'humeur だから僕に話さないでっていう感じですで怒っている気持ちも伝えてます Je suis pas d'humeur だから一人にしてっていう意味です Ça me blesse ça me blesse, ça me fait de la peine, to yoni, ça me blesse wa, jibun no kimochi wo aite ni du tame no hyogen desu. Ça me blesse, dakara kanashi, toka tu me blesses. C'est pas gentil, c'est バージョンティひどいっていう意味ですね直訳するとこれは良くないこれは優しくないという意味ですけれどもスパジ t ンティはやっぱり相手が言った言葉が自分に影響があったのでスパジ t ンティもう泣いてる感じではないんだけどやっぱり心に響いたねだからやめてほしいみたいな感じです ça me fait du mal ça me fait 他の言葉と同じ感じですねでこの表現は誰かに説明するね例えば「大丈夫?」って聞かれたらあの言った言葉は「うん良くなかった」をいう時に「せす s ちまじ」「さま e tu m a とか「さまフェジュ i ルみたいな感じです最後まで見てくれてありがとうございますぜひぜひ登録して 登録ボタンの隣の鐘も押してください。それでは、あ、ビアン